kiriman paket dari seller Shenzhen Tang Industrial Park Logistik by China packingannya cukup rapi guys ini packingan pertama ini masih lanjut packingan kedua benar-benar safety guys ternyata packingannya berpaket-paket nih masih ada lapisan lagi ternyata ini lapisan pertama kedua ini coba saya buka lagi ya ini yang ada di dalamnya tulis mega Orei 2 kita cek ke dalamnya pas aja isinya monitor LCD oke guys ini perlengkapan yang yang berada di dalamnya center satu buah layar monitor sepertinya ini bisa merekam yang tipe 2 mega array karena yang tipe 1 mega array tidak bisa merekam karena di sini sudah ada untuk uh, eh, tag foto dan tag video Oke nanti saya coba cek di tes karena di sini tidak mendapatkan baterai ya. Jadi saya coba cari baterainya dulu untuk mengetesnya. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Mega Orei. Sini ada buku petunjuknya juga manual. mudah-mudahan hasilnya mantap oke tunggu ya guys tes jarak saat ini 20 meter guys dengan menggunakan kamera NP Mega Orai 2 kali ini kita mereview seberapa jauh jangkauan uh, tersebut menangkap momen dengan center NP bawaan dari paket tersebut semoga aplikasi ini bisa membantu dan mendukung dalam kegiatan berburu pada malam hari di area spot dengan kegelapan tanpa pencahayaan hanya menggunakan center MP ini jarak 20 meter sangat jernih sangat jelas dan reticle juga bisa disetting kontrasnya untuk kecerahan sekarang kita berubah posisi jarak 35 meter nih teman nah, tembok rumah tersebut gentengnya itu berjarak 55 meter 50 sampai 60 meter kita coba yang paling jauh yaitu antena pemancar radio tinggi antena ini persis 200 meter kita coba sampai ke ujung pangkalnya ternyata masih kelihatan terbukti jarak 200 meter tinggi antena ini masih bisa menjangkau dan tertangkap oleh pencahayaan senter naik ternyata kualitasnya sangat bagus dan sangat jernih sekarang saya matikan center NP apa senter guys kita masih terlihat walaupun agak buram ini sudah membuktikan bahwa kualitas kamera cukup bagus nanti kita akan langsung tes ke lokasi